Eh, perjalanan menuju uh, wisata Dakwa Akura sekitar 15 menit dari pusat kota. Saat ini kita ada di Jalan uh, Sudirman Kota di ujung jalan ada jembatan yang menyambung dari Kota Pekanbaru ke Rumbai. Rumbai pun masih Pekanbaru. Di bawah jembatan ini adalah Sungai Siak. Sungai Siak uh, terkenal dengan kedalamannya tertinggi di eh, terdalam sungai siap sungai terdalam di Indonesia. Ini jembatan ini lumayan baru, sekitar belum sampai setahun, baru beberapa bulan ya? Baru tiga berapa bulan? bulan ya? Baru tiga bulan dibuka. Nah, ini Sungai Siak. Sungai Siak. Ya. Oh. Wisata Dakwa Ukura meskipun tidak ter terlalu jauh dari uh, Pekanbaru, suasananya sudah mendukung untuk tujuan wisata. Daerahnya berbukit-bukit, kemudian sekelilingnya ada sawit, pohon sawit, dan kita yuk meluncur ke sana ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah kita sudah masuk di kawasan wisata Dakwah Pura. dari mulai depan nanti kita lihat uh, masjidnya karena ini merupakan satu kesatuan dengan pesantren Darul uh, Quran As-Sunnah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di hari Ahad ini tanggal 28 Juli 2019 di sore hari setelah baca sholat asar di kawasan wisata Daku Akura kita ke masjid uh, eh, Asomat yang di wilayah uh, wisata Daku Akura ada pesantren Darul Quran Asuna. Uh, eh, cikal bakal untuk wisata Daku Akura adalah ketika uh, Pak Makmur dan keluarganya ayahanda beliau mendirikan pesantren terbesit oleh Pak Makmur uh, olahraga apa untuk uh, eh, pesantren santri Quran. Kemudian tercetuslah dari beberapa ulama salah satunya Buya Mustafa Buya Dr. Mustafa Umar dan Ustaz Abu Somad bagaimana kalau uh, olahraga itu olahraga sunnah berkuda, memanah, berenang gitu. Kemudian disambut baik oleh uh, Bapak Makmur yang langsung membeli kuda kemudian langsung terjun uh, beliau terjatuh-jatuh dan kemudian uh, beliau berlatih di berbagai tempat termasuk di daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur gitu di daerah Jawa kemudian ke Turki ke berbagai macam kemudian beliau memang orang yang visioner kemudian membuat eh, event-event uh, yang langsung spektakuler uh, uh, mengadakan pertandingan uh, triathlon itu pertama kali di dunia pertama kali di dunia olahraga sunnah yang diperlombakan uh, olahraga berenang, memandang dan berkuda. Nah itu. Uh, kemudian ada juga event-event yang cukup menarik perhatian bagi uh, berkuda di di daerah Indonesia maupun di luar negeri yaitu endurance. Endurance itu berkuda jarak tempuh 20 dan 40. Kemudian uh, dari situlah berkembang uh, endurance yang nanti insya Allah akan diadakan Oktober tanggal 26 dan 27 Oktober akan uh, Asia Endurance. Nah, itu uh, inilah mutiara-mutiara yang ada di Riau terkhusus di Pekanbaru yang uh, eventnya internasional gitu. Nah, salah satunya kita uh, bersyukur sekali bisa terlibat di dalam endurance atau event-event yang ada di Wisata Dakwa Ukura karena Bapak Makmur dan segenap uh, pengelola di sini, uh, manajernya Pak Ari memberikan kesempatan bagi pengusaha muslim untuk mengadakan uh, bazar bazar halal. Uh, terima kasih uh, Wisata Dakwah Ukura, terima kasih Pak Pak Mur dan seluruh segenap uh, pengurus atau pengelola Wisata Dakwah Ukura terkhusus juga untuk Pak Ari. potensi di sini ternyata ada uh, eh, WDU kita mau bilang uh, bahwa ada wisata halal wisata ukuran cerita aja sekarang kan uh, ini kondisinya lebih jauh baik bagus gitu ya cerita aja jadi kekerenan yang gitu. Mas Ari uh, eh, sekarang posisinya apa? Saya oh iya. Assalamualaikum uh, Mas Ari. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada mutiara di Riau ini, yaitu mutiara potensi wisata dakwah okura. Uh, eh, yang luar biasa dari wisata dakwah okura ini, uh, Riau mendapat peringkat tiga pariwisata halal. Oh, Poinnya ternyata dari wisata halal. Poin tertingginya dari situ. Oh. Alhamdulillah bukan sombong tapi kita tertarik ya karena Muslim ada uh, olahraga sunnahnya bisa baju berkembang. Gitu. Mungkin bisa diceritakan eh, Mas Ari ini manajer operasional uh, wisata dakwah Akura, sementara Pak Makmur sedang ada di Mekah sekarang. Tapi Pak Makmur, Assalamualaikum, terima kasih sudah mengizinkan kami untuk bisa uh, meliput Ya. baik uh, Bismillahirrahmanirrahim Um, wisata dakwah Hopura tujuan uh, dari kita membuat ini semua adalah um, yaitu syiar olahraga sunnah Uh, itu perintah uh, Allah dalam surah Al-Anfal dan persiapkanlah kekuatan apa saja yang kamu miliki dengan kuda-kuda yang uh, terlatih dengan pasukan yang uh, pasukan kuda yang terlatih kemudian Eh, Rasulullah juga menyebutkan ajarkanlah anakmu berkuda, memanah dan berenang. Artinya dari uh, dua poin ini uh, eh, menitik beratkan kita sebagai seorang muslim mesti uh, mengamalkan itu semuanya itu uh, berlatih dan menciarkannya. Kemudian uh, flashback ke awal uh, kita membuat uh, wisata dakwah Quran ini sebenarnya untuk kegiatan ekstrakurikuler anak-anak pesantren yang kita tahu notabene di berbagai pesantren sekolah-sekolah olahraganya bola kaki uh, eh, dan lain-lain yang tidak ada nilai ibadahnya kemudian kita berkonsultasi kepada Ustaz Abdul Somad apa sih olahraga dalam Islam itu uh, maka beliau menyebut ada olahraga di dalam Islam uh, itu kuda memanah dan berenang ada ada hadisnya kemudian uh, kita gali lagi hadisnya kemudian uh, kita cari tahu informasi di mana sih ada kuda Jadi di Sumatera Barat terdekat ada kuda maka kita mulailah uh, berburu mencari kuda akhirnya dapat dua kuda di Sumatera Barat dan kita bawa ke sini untuk kegiatan anak-anak pesantren mereka sudah mulai tanpa pelatih tuh kalau pertama kali iya tanpa ya? pelatih ya, ya. <laughs> kita ya eh, berlatih dengan semangat semangat, semangat saja <laughs> tanpa tanpa ilmu di awal ya, eh, kemudian seiring berjalannya waktu dengan ada duanya kuda di sini maka e, tersiar di masyarakat bahwa ada hewan kuda di Pekanbaru yang kita tahu kuda ini kan mahal, di, eh, mahal, ya? mahal dan di Pekanbaru oh, ada kuda gitu kan e, di mana sebenarnya ya? ah kita yang asing maka e, banyak yang datang sini untuk melihat kuda kemudian menawarkan bisa nggak kita naik kuda kemudian bisa nggak kita berlatih awalnya sih kita kasih ya boleh naiklah silakan anak-anak lagi kosong gitu kan sering jalannya waktu mereka bawa keluarganya besok datang lagi oh. lebih rame gitu kan seakan-akan di sini eh, seperti tempat wisata saja iya. udah ada rame yang datang kemudian uh, para asatid pengajar merasa merasa agak repot nih uh, banyak tamu yang datang kita tidak dapat uh, apa fokus fokus, fokus belajar, belajar mengajar gitu ya. Iya. Ini uh, bagaimana solusinya? Oh, kemudian eh, oleh Pak Mamur uh, ketika meeting ini bukan sebuah masalah tapi ini adalah uh, cara Allah untuk supaya kita bangkit ini uh, Allah datangkan uh, mereka untuk datang ke tempat kita bela, uh, berlatih kuda atau naik kuda mereka bawa keberkahan kemudian rezeki buat kita oh, <laughs> jadi, jadi eh, mereka datang kita kita buat konsep uh, udahlah jadikan ini terbuka untuk umum kita jadikan tempat wisata tapi ada nilai-nilai dakwahnya apa yang kita dakwahkan pertama ini berada di lokasi pesantren ketika ya. para tamu tamu datang mereka akan melihat uh, kegiatan anak pesantren, uh, mengaji, menghafal Al-Quran, kemudian sholat, uh, sholat berjamaah, berjamaah, kemudian Eh, aktivitas aktivitas lainnya yang menunjukkan identitas keislaman kita. Oh, Kemudian ternyata itu tadi uh, kuda ini banyak sekali hadis tentang kuda, hampir seratusan lebih tentang kuda. Maka dengan adanya datang dengan datangnya mereka, kesempatan kita untuk uh, mensiarkan olahraga sunnah ini supaya lebih banyak yang tahu gitu. Kemudian uh, adapun nama Okura tadi kita wisata uh, tempat orang yang apa datang beramai-ramai eh, bersenang-senang gitu ya Kemudian dakwah eh, berada di hmm. ada nilai ibadahnya berada di lokasi pesantren. Okura sendiri adalah nama desa ini. Desa jadi ini. kita gabungkan jadi wisata dakwah Kura. Semenjak nama eh, kita publish jadi nama wisata dakwah Kura. Alhamdulillah responnya bagus. responnya bagus dari masyarakat uh, banyak pemerintah ya ya dari pemerintah juga mensupport gitu sehingga jumlah kuda kita sekarang ada 20 dua kuda. Itu 22 kuda bisa dititip misalnya saya punya kuda bisa dititip di sini atau gimana? Bisa, kita ada paket eh, boarding untuk kuda-kuda member yang iya. sungguh-sungguh berlatih kemudian eh, menitipkan kudanya di sini eh, yang merawat kita bersama anak pesantren. Oh ya, di sini juga pesantren anak-anak santrinya terlibat dalam pengurusan kuda. Bukan mereka kita pekerjakan tapi ada nilai edukasinya di sini. Jadi kita memang sengaja mendidik anak-anak tuh supaya uh, dekat dengan kuda yaitu mulai dari perawatan, membersihkan kandangnya, uh, kemudian juga berlatih uh, berlatih dengan uh, baik dengan pelatih-pelatih yang sudah profesional di sini. Pelatih-pelatihnya sudah uh, bertanding baik tingkat lokal maupun nasional. ngomong ngomong-ngomongin anak pesantren, ini kan jarang ya pesantren anak-anak yang masih kecil sampai yang adik umur berapa? 15. 15. Nah, itu uh, apa perubahan mereka atau bisa dilihat gimana ini kuda? Uh, pertama, saya kemarin ada tamu dari Palembang mungkin sekitar seminggu yang lalu hmm. uh, dia punya pesantren di sana, hmm. dia melihat ini anak-anak semua uh, ikut merawat kita. Hmm. Iya, ya. semua cekatan seperti ini. Dia melihat anak-anak membersihkan kuda, membersihkan anak-anak semuanya cekatan seperti ini. Iya, saya bilang e, semua terbiasa dengan itu. Awalnya mereka juga e, takut, tapi kuda dengan kuda ini melatih secara tidak langsung mm-hmm. dengan kita merawatnya, mulai kita berlatih penetrasi. kita yang tadinya penakut, lama-lama menjadi berani. Oh, ya termasuk eh, saya yang awalnya saya oleh oleh Pak Mamur ditarik-tarik juga saya ketika mau merawat kuda gitu kan. Oh, gitu. Tapi lama-lama kelamaan dengan berbagai karakter kuda mendidik kita untuk menjadi lebih berani. Makanya eh, konsep untuk membentuk seorang pemimpin itu ya adalah dengan pemuda. Maka eh, visi misi kita eh, adalah membentuk pemimpin, pemimpin. dan ulama dari pesantren ini dari oh. Ustadz pura ini. Pemimpin yang berkarakter, eh, yang tauhidnya bagus, kemudian juga punya hafalan Quran, insya Allah eh, anak-anak santri ataupun siapa saja yang mau berlatih kuda tapi dengan syarat dia mau lebih dekat dengan kuda memandikan kemudian memberi makan merawat grooming itu lebih cepat uh, terbangun chemistry dengan kuda ketika berlatih dengan di atas kuda itu lebih lebih mantap ya Nah karakter kata orang yang sang, hmm. uh, anak-anak santri yang dekat sama kuda itu tadi hmm. terlihat cekatan Cekat, lagi cekatan kemudian uh, pemberani, pemberani. Uh, tubuhnya lebih lebih ini Eh, berisi, ya, berisi ya, sehat ya. Ya, anak-anak yang tadi masuk di sini lemas-lemas, ada yang bongsor juga gemuk ya. Hmm. E, ketika beberapa bulan di sini sudah uh, badannya sudah berisi. terbentuk bagus gitu. WDO oh, sudah berdiri sejak 2014 artinya sekarang sudah masuk tahun kelima WDO oh, berdiri E, seiring waktu berjalan banyak banyak member kita yang sudah berlatih dengan serius mereka berlatih di WDO sehingga sudah sudah ilmunya sudah sudah apa eh, sudah sudah mendapatkan eh, ilmu-ilmu tentang kuda kemudian untuk pengujian pengujiannya itu maka kita adakanlah event. Uh, event ini eh, berguna untuk pertama syiar tentang olahraga sunnah ini kepada uh, masyarakat kita Riau, kemudian juga untuk dunia luar ya. Kemudian juga untuk menguji uh, para member yang su yang sudah berlatih ini benar nggak ilmunya sudah mumpuni. Maka kita bikinlah event pertandingan uh, dalam setahun itu ada empat pertandingan yang kita buat uh, baik itu lokal maupun nasional. Eh, pertama event show jumping uh, ber, ber, ber, apa kuda melompat, melompat rintangan berada hmm. di lapangan gini kemudian uh, ada endurance race yang sudah tahun keempat kita laksanakan bersama uh, pemerintah dinas uh, kebudayaan dan pariwisata serta kota pekanbaru iya. kemudian dengan dinas terkait yang juga mensupport kita alhamdulillah sudah berjalan uh, keempat kalinya dan ini terbilang sukses uh, terbilang sukses Kemudian ini eventnya nasional ya. Hmm. Sudah, sudah nasional. Dan eh, baru pertama kali di Indonesia ya, ya endurance uh, ride ya. Event event event ini baru pertama kali di di Indonesia, eh, terkhususnya di di Riau gitu. Ya. Iya. Event berskala nasional. Kemudian untuk track yang resmi uh, untuk endurance ride ya hanya di wdu hanya di di Riau ini. Kemudian ada event fenomenal lanjutannya ada triathlon sunnah yang dengan event ini uh, Riau di diberi award oleh Kementerian Pariwisata menjadi menjadi uh, destinasi wisata halal terbaik nomor tiga di Indonesia ya. Di Indonesia. Uh, triathlon sendiri katanya baru pertama kali di dunia ya. Iya. Uh, eh, kon konsep triathlon sunnah uh, eventnya ini uh, hanya ada di Desa Tadawapura dan ini tidak ada di di kota lain dan negara manapun. Uh, kalau kita searching di internet keluar itu triathlon uh, triathlon ala non muslim ya oh, uh, yang adanya apa berlari berenang bersepeda belum ada triathlon sunnah eh, uh, Malaysia pun waktu kita buat event iya. triathlon sunnah mereka uh, sudah merancang-rancang juga mau bikin event triathlon sunnah namun uh, kalah cepat dengan kita sampai hari ini juga Malaysia belum juga melaksanakan uh, event triathlon sunnah maka kemarin uh, event triathlon sunnah uh, Wisata Wapura diundang oleh Kementerian Pariwisata di Jakarta iya. sekitar tahun 2007 2017 akhir eh 2018 akhir pada bulan Desember itu bersama saya eh, dalam eh, Halal Tourism Expo di, di Jakarta eh, kan event event ini di diminta kita menjadi narasumber di, di sana kemudian juga membuka stand eh, pameran di expo itu yang oleh Kementerian Pariwisata. Eh, itulah eh, awalnya kenapa eh, Riau dinobatkan sebagai pariwisata halal. Gitu. Kita secara khusus Wisata Dawahukura diundang ke Jakarta, kemudian dari jalur apa langsung ke WDO-nya ya, kemudian dari dinas juga diundang kemarin oleh kementerian di